Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oh, Hola. <laughs> Hi everyone. Good morning, good evening, good afternoon, in that order. ¿Qué tal todos? ¿Cómo se encuentran? How are you? I hope everyone is fine. Bueno, si se nota algo extraño en mi cabeza es que fui a la peluquería. <laughs> Así que mm, eso me pasó en la cabeza. So if you if you see anything different in my in my head, uh, I went to to the hairdresser today. <laughs> so maybe that's that's something if anyone noticed <laughs> um see <coughs> bueno um, entonces Vamos a comenzar con la info de hoy. So let's begin with today's topic. La información de hoy es em, diversión. The information for today is how do you say it in English? Diversion. <laughs> diversion. Um, I will talk about diversion most than than fun. Okay, can be also fun, but the topic would be more diversion. Um, bueno, Entonces, hoy, eh, hoy, debido a que este día tocaba la diversión, eh, con Judith decidimos eh, ir a hacer cosas divertidas. Así que por eso... Em, <laughs> por eso terminamos en un salón de belleza eh, <laughs> paseando por ahí, comprando eh, algunas cosas que necesitaba en lugares que, estaban muy buenos. Así que eh, fuimos <laughs> a, divertirnos y reírnos por ahí, aprovechando el, concepto del día de hoy. So, uh, taking some benefit of the information for today. I uh, we with Judith we decided to um, to just uh, do something fun, um, and suddenly we found a place where there is so much uh, funny things to do. But we decided just to buy some things and then go to the hairdresser and take some fun uh, over there. <laughs> It was really fun, it, it, even if it doesn't seem so. We laugh a lot, and and and we decided to do many things tomorrow too. that are really fun. So, um, <coughs> uh, so we were aligned with the topic. Um, um bien, entonces eh, eh, hoy cuando fuimos a la pirámide, <coughs> cuando fuimos a la pirámide hoy, em, me senté y eh, La intención básicamente fue ponernos en el centro del útero de la madre, de la madre divina, como es el útero de, la gran pirámide. Entonces ponernos ahí, en ese útero, en la matriz eh, creadora, ya que hoy estamos conectados con el, chakra sacro, el útero, la creación. y entonces estuvimos como conectando con eso y en un momento em, en un momento eh, surge la palabra universo, estoy en el centro del universo, conectando con el centro del universo. y, entonces le, digo ayer, eh, entonces comento, ¿no? cantando en la pirámide, ayer nos conectamos con, con la unidad, ¿no? En el pan, eh, unificando todos los caminos, entendiendo que cada uno, <coughs> entendiendo que cada uno de nosotros somos un, eh, que cada uno de nosotros somos eh, un aspecto de la individualidad del universo, ¿no? Pero entonces pregunto, pero si cada uno somos parte de ese universo, y cada uno nos creemos un individuo en el universo, entonces todos somos uno, ¿no? Eh, ¿Y cuál es, la, cuál, es la, cuál es la lógica del universo de dividirse? ¿no? Y entonces me dice, divertirse. Y digo, eh, ¿cómo divertirse? Claro, entonces me empieza a explicar el, concepto de la pirámide. El universo es un solo ser que se expande en miles. Y esos miles buscan volver al universo, volverse a la unidad. Pero en el primer momento no se llama universo, se llama diverso. El diverso que se divide hacia afuera. ¿Mm? Entonces, la acción de dividirse en dos hacia afuera se dice diversión. y entendí el concepto <laughs> entonces del día de hoy. So today, um, today when I when we sat in the pyramid in the morning, um, we were connected with the womb of the universe, with um, um, to to be connected as one. And suddenly, I just remembered, um, just realized that mm, just realized that yesterday we spoke about uh, bread uh, and how to share the bread. Um, bread represents this unity. So when we share the bread, we are sharing this unity. So every one of us as individuals can recognize that unity. So I was wondering in the pyramid, um, um, I was wondering inside why uh, why do we have to divide? Why why do we have to to divide in all of these parts if we are unity and all we are looking for is unity? So the universe said um, through the pyramid said, well, um, the universe is called like this because everyone is looking to come back to come back to the unity so universe means that the uni is coming back to itself but the universe in the very beginning is not called universe it's called diverse because Diverse means to divide in two. So it comes back to the duality. It begins to create by duality. So that's why the way in which the action that the cosmos takes in order to create, to manifest, is the diversion. And that's why the universe does all of this to get fun. Ah, el, concepto, el concepto nace de las dos palabras que significan, que son universo y diverso. La palabra universo viene de las palabras uno y versus, Uno, uni, significa una cosa, y versus, sin, o verse, versus, significa volver hacia, doblegarse hacia. Entonces, el universo es aquello que vuelve a sí mismo. El diverso, di viene de dúo, que significa dos. Entonces, de la unidad pasamos a la dualidad. ¿Se acuerdan de somos uno, que se divide en positivo y negativo, interno, externo? 2. Entonces <clears throat> aparece el di. El di que significa dividirse en dos, dúo, dividirse en dos, también es versus, ¿sí? Es decir, que se dobla hacia. Pero en este caso se dobla en dos y se empieza a partir, a dividirse en dos partes. Entonces, entonces, diverso va a corresponderse a el momento en que el universo se divide en dos, en polaridad, para empezar a manifestar y crear a través de la dualidad. So, let's begin with these two concepts. The first concept is universe. The second concept is diverse. Hmm? They are coming from the same origin. Universe means uni, which is one in Latin, hmm? unus. So one. And versus means that thing that turns and bends on itself. So everything that is bending to itself is coming back to the one that its universe is everything turning and bending back to one. Okay, so that's what universe means. So the universe is only one thing, but remember that we had already spoken about how the universe divides itself in two, inside, outside, po uh, negative, positive. Mm -hmm. So create duality. So this is two. And here comes the concept of diversion or diverse. Diverse is <coughs> comes from di, which is d, di, which is the con contraction of duo, um, which is two in Latin. Okay, d is two, and versus means that bends itself again. But this time, the universe is not bending towards the core, to the one, but it's bending towards the outside. So it starts to divide itself in different things. Okay, so that's diversion. Okay, and it separates, creating polarity and so manifesting by duality. O sea que esto es. So, this will be universo diverso. So the image would be universus and diverse. Hmm? Bien, <coughs> entonces aquí tenemos el concepto de la cualidad. La cualidad del universo es la universidad. La cualidad del diverso es la diversidad. So here comes these two qualities of each one of them. The quality will be for the universe the university. And for the diverse will be the diversity. Estos dos son las dos cualidades, ¿sí? Cualidades que tienen cada uno de estos seres, cada uno de estos conceptos. El universo es la universidad y el, y el y el diverso es la diversidad. Por lo tanto, ¿qué significan estos dos conceptos? Que, la universidad, universidad, es el lugar donde todas las diferentes cosas, todas los diferentes, las diferentes temáticas, áreas, informaciones, todo ello se unen en un solo lugar. <clears throat> ¿Sí? Es la cualidad de unir mucho dato, mucha información, muchas experiencias, todo lo que estaba separado y suelto en el mundo se unifican en un solo lugar. Y a eso se le llama la cualidad de que todo vuelva y se doble y vuelva y se gire hacia uno. A eso se llama universidad. So, what is university? University is the attribute, the quality of a place where you joined all the knowledge, all the different topics, all the things that you can have in the world to acknowledge the world, to understand every information, everything you just put it all together in one spot and you connect them all together in one. So that would be the quality of the universe, to put all the different things together. And that's what we call university. ¿Mm? A esto le vamos a poner otro concepto, que es cuando más allá de unir las cosas, empiezo a comprender la unión y la lógica de las cosas. A eso le llamamos universalidad. La universalidad es cuando empiezo a comprender que todo lo que está por todos lados, aunque no lo ponga todo en un mismo lugar, está conectado igual. Es parte de una sola cosa. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? And then we have another quality of the universe, which is the universality. <coughs> the universality will be the concept that you realize that even if all the different things of the universe are not in just one place, I can understand the logic that connects all of that. So even if they are not put in one spot, they are even though all connected through the cosmos as one. That's universality. Hmm. Y luego tenemos por el otro lado la diversidad. ¿Qué es la diversidad? La diversidad es la cualidad que tiene el uno, de expandirse en diferentes cosas. Por ejemplo, en una, en una universidad puede que tengamos todas las informaciones juntas, pero que las personas que asimilan esto sean todas diferentes. Y luego, una vez adquirido esta información, se va de la universidad y hace su propia forma su propia metodología, su propia, su, propia modalidad, lo hace en otro lugar diferente, empieza a hacer cosas por su originalidad. Y eso es la diversidad. La diversidad es aceptar que desde lo uno también se pueden manifestar miles. So in the other hand, we have diversity. Diversity is the quality of the diverse, which means that even if you put all together in one spot, someday this unity that you put that, that you put all together, all this information that you put all together, there will be people that got this information, but then they will spread anyway in a different way. So maybe the same people, <clears throat> the people that came to learn the same information, they will go to the world and do it in a different way. Hmm? Do it in a in a in a creative way, respecting the originality of each one of them. Hmm? So so diversity will be would be to find the originality in each one of the individuals that got the information. <coughs> o sea que la cualidad del diverso es generar miles de opciones de una sola cosa. So this means that the quality of the diverse is to generate thousands of options of one only thing. Recordemos, el universo ya es uno. Es uno solo. Listo. Si el objetivo del universo fuese ser uno, ¿cuál sería el sentido de haber creado todo? ¿Cuál es el sentido de crear todo si lo que busca es que vuelvas a uno? ¿Sí? Claramente entonces el objetivo no es que vuelvas al uno, el objetivo es que encuentres las capacidades del uno. Y las formas en que puedes encontrar las capacidades del uno es si creas el 2 para tener una comparación de cuál es la capacidad. Entonces empiezo a dividirme, me empiezo a diversificar para poder encontrar diferentes maneras potenciales. So remember this from the origin of the universe. The universe is one, only one being. That's it. So what is the logics on saying that the universe is trying or reaching the one if the universe was already one? What was the goal or the idea to create all the things that that it created? There's no logics on that if the goal was to be one. So for the universe, the goal was never to be one because the universe knows that it is one. The goal of the universe is to acknowledge the different potentialities of the one. What is the one able to do? And in order to can compare what is possible to do, it needs to reflect to itself to see a comparison. And that's how it divides into options that start to reflect on one another, creating different options of the unity. So it starts to diverse. O sea que a mayor diversidad, mayor capacidades. So this means that as much more diversity, much more capacities. O sea que cuando hablamos normalmente de considerar que todos tenemos que ser iguales, que todos tenemos que tener lo mismo, que todos tenemos que ser comunes, que todos tenemos que ser conscientes estamos justamente yendo en contra de la voluntad del universo. So picture this, that when we are trying to say that we all have to be equals, that we all have to be aware, that we all have to live with all the things that we need, we are going exactly against what the universe is looking for. justamente el universo no es, dictatorial. El universo no dice todos tienen que ser así. El universo genera diversidad constantemente. So the universe is never saying you all have to be the same. You all have to act and do exactly as the same. It's not a dictatorship. The universe is constantly creating new things. O sea que cuando nosotros estamos en contra de la diversidad, de cualquier tipo de diversidad, <coughs> estamos justamente yendo en contra de las capacidades del universo. So when we usually are against some, some kind of diversity, we are kind of going against the will of the universe. No sé si lo habrán notado, pero cada vez que se intentó generar algo igualitario, terminó convirtiéndose en algo terrible. I don't know if you have noticed this, but Every time that in humanity we try to do, to do something egalitarian, to do exactly the same all together, it ended up being a disaster. Imperios, dictaduras, comunismos, for example, empires, dictatorships, communisms, religiones, fraternidades, sectas, religions, fraternities, brotherhoods, ah, ah, sects, cults. Todo, todo lo, que, lo que manifiesta una línea de hacer exactamente lo mismo termina siendo algo terrible. Everything that tries to put all together in all, all together doing the same, it end up being a disaster. <coughs> Es por esto que es importante respetar la diversidad de las cosas. Es por eso que es importante incentivar la diversidad, la creatividad. This is why we have to, to um, ¿cómo se dice incentivar? Um, ah, no me sale la palabra incentivar. um, we have to push forward, <laughs> something like that, to push forward the idea of um, um, to motivate, okay, uh, to motivate the idea of um, uh, encourage. Thank you, thank you. Um, that's why we have to encourage um, the diversity because as much diversity, we grow faster. Cuanta más diversidad, crecemos y evolucionamos más rápido. We evolve faster with diversity. Los momentos de mayor avance de la historia de la humanidad fueron los momentos de diversidad. The biggest and fastest process of evolution in humanity have been the moments of greatest diversity. ¿Mm? De hecho, no sé si lo habrán notado, pero genéticamente, cuando un grupo se reproduce siempre en el mismo círculo, la genética empieza a tener problemas y enfermedades. ¿Mm? Pero cuando hay diversidad de cromosomas, diversidad de genéticas, se fortalece y mejora la especie. ¿Mm? O sea que no es una cuestión ideológica, es una cuestión ge genética. So, I, uh, uh, for sure you, you know that, um, um, that when you have the same family reproducing itself constantly the same, they start to have uh, problems in the genetics. They have to, they start to have diseases or um, conflicts in the genetics. But when you share chromosomes with other groups and you open to the diversity, um, the the body start to be stronger, adapts better. So that's why uh, this is not just a philosophical concept. This is a physical and um, physical and um, uh, genetical concept, hmm? uh, reality <laughs> more than concept. Um, bien, uh, entonces, entonces, cuanta, eh, entonces es importante, ¿sí? La, la, la mezcla, la mezcla de culturas, de lenguas, de razas, es importante la mezcla constante. ¿Mm? So this is why it's so important the mix of races, of languages, of cultures, because that <coughs> gives us um, much more evolution. Mm? Um, bien, Y entonces, entonces, ahora vamos a tomar la acción. La acción. Ah, la acción de volverse diverso ¿sí? es diversificar. El verbo de volverse el verbo de volverse diverso es diversificar. <coughs> Pero el concepto de la acción se dice diversión. So, the verb, the verb of diverse would be to, to diverse, okay? Um, to diverse. in English. But the concept of action of diversing is what we call diversion. Hmm? Diversion, which is another word for fun. It's an old word. It's an old word for fun. You don't use it much for that, but mm, it's connected. Okay. So fun. Um, entonces, diversión. ¿Qué sería entonces la diversión? La diversión sería que debo aprender a disfrutar de la diversidad. La diversión sería aprender a ser creativo a partir de los diferentes lazos y divisiones del universo. Recordemos que es un juego, que todo esto es como un juego, una diversión. Entonces hay que aprender a divertirse en la realidad, hay que aprender a jugar en la realidad. Cuando hacemos esto, es cuando empezamos a relajar la tensión de nuestro ser para que pueda permeabilizarse a todo lo demás. Porque cuando una persona se ríe, se relaja, se abre a recibir información y a compartir datos que de otra forma no hubiera hecho. Jugar y divertirse es la mejor manera de interactuar en la diversidad. So this concept of diversion, which is getting fun, um, is related to the understanding that the universe is uh, is trying to connect the different links with everything and that the universe so is just a game is playing a game all around with with the reality hmm? So if the universe is plane, um, somehow in the reality, the universe is trying to play with this reality, um, so in order to understand the creation and how to be um, uh, the creation and how to be connected with the creation, we have to laugh more. We have to be more open to other things because when you laugh, when you enjoy, you relax the body, your being is relaxed, and you're open to receive much more information, to share much more information. So you start to be permeable to communicate with different things. And that's the key to diversity. Hoy en día, en la Tierra, estamos teniendo un conflicto con la diversidad. Porque nos hemos puesto demasiado serios con la diversidad. Que si respetar la diversidad de género, que si respetar la diversidad de creencias, que si respetar la diversidad... Estamos tan serios, tan serios, que nos va mal nos va a ir mal, porque la diversidad, la diversidad es divertida, es un juego, es un juego de sonreír, de reírse, de disfrutar de las, de las diversidades, no de estar todo el tiempo pendiente de, ay, estoy respetando la diversidad o no, ay, por Dios, si no la respeté, me van a pegar. Sí, es como, hoy en día estamos, no sé qué, está, qué nos está pasando, pero nos estamos volviendo locos con la diversidad. La diversidad es divertida. No es seria. So, um, so something uh, today in our societies, we are like, I don't know what is happening with our society and diversity. Uh, uh, diversity is, is, is, is important, okay? Uh, so, but we are just so serious about diversity. It's so serious. Um, that we are like just thinking about um, um, we're just thinking about we have to be serious about this and you have we have to respect the diversity and the diversity must be respected because diversity of gender diversity diversity of religion but we are so serious that we don't know what to say to not offend anyone and suddenly diversity that was supposed to be fun and enjoyable, now it's all about serious things and, and, and like you should not say anything to bother anyone. And suddenly it's like, oh my God, if I said something, maybe they will kill me if I, if I did something wrong. So we are <coughs> so confused with this and, and diversity is about to live in fun. Um, justamente la diversidad es tratar de no ser rígidos. La diversidad es tratar de no ser todos lo mismo, como pasó en todos los fascismos. ¿sí? durante, durante los momentos de fascismo, todos tenían que estar serios porque no se podía decir nada por si te juzgaban. Y ahora lo que estamos haciendo es fascismo <laughs> de la diversidad, ¿no? Ah, estamos volviendo a, lo mismo, al mismo concepto de, fascismo, de no poder tener libertad de diversión, de hablar. La diversidad es flexibilidad, la diversidad es eh, es disfrutar de la diversidad. So, um, today, today we have this conflict with the diversity. Um, and what we are just doing right now is exactly the same as the fascism before. The fascism was to to, to not to allow everyone to think different or to laugh or to do something something diverse okay because you have to think all like this so everyone was so serious because it was like if i say something they will kill me okay that's fascism so we brought the idea of fascism into diversity and that's not the right way because to be diverse is to just be flexible to laugh to allow to communicate to accept the different point of views to let the others feel free in this diversity that's diversity otherwise it's fascism Ah, y hoy leí a alguien que preguntaba por qué, por qué muchos de los seres que vienen de otros planos dimensionales parecen tan serios, ¿no? Y a veces parecen hasta enojados cuando hablan. En realidad no están enojados ni están serios, son neutros. Son neutros. Al ser neutros no pueden experimentar lo que es para nosotros reírse, porque no entienden lo que es reírse algunos de esos seres. No, no, tienen la reacción química de lo que es la, endorfina, la risa. ¿sí? Entonces están neutros. <laughs> Básicamente eso es lo que pasa, están neutros. Por eso, por eso no, se siente esa diversión. Y, otra, y es importante entender esto, que estén en otra dimensión de mayor amplitud de conciencia, no los hace más integrados. ¿Sí? Nosotros estamos en la Tierra experimentando algo que ellos nunca experimentaron, que algunos de ellos nunca experimentaron. Entonces cuando, cuando, cuando aparece un ser que está muy serio, no es que no es que sea serio y que entonces para llegar a ser como ellos hay que ser serios. No, es que ellos nunca vinieron acá. Y como nunca nacieron acá, no saben lo que es divertirse. No conocen el concepto de diversión. Porque están unificados. Al estar unificados están en equilibrio. Al estar en equilibrio no encuentran la diversión. ¿Se entiende? Nosotros sí, lo experimentamos y se los enseñamos. So, um, someone, um, <coughs> someone asked today if we have to get fun, why there are some other beings that when I channel them, they are so serious or uh, or they are even you can tell that they are mad. But no, it's it's not like that. It's not that that they are mad. It's because they are neutral. They are neutral, so they cannot feel duality, so they don't feel diversity. Okay, so some of them are very still, very stray, hmm? because they cannot understand the duality. So they just speak direct. It seems like mad, but it's not mad. They don't feel any emotion. They don't feel anything, <laughs> basically. So, um, and, and another important thing to, to say about this is that when we are talking about beings in another, in another dimension, it doesn't mean that they are already gone through all the process that we did. Some of them, they had never come, they have never come into planets like this one. So they have no idea how it is to have endorphins, how it is to feel laughter. They don't have that information. So um, they are very far away from that. So we are the ones here in diversity. So we are in diversion, getting fun. So we can teach them how to feel that. Okay, so this is a process of teaching and learning. Hmm? Um, entonces, eh, <clears throat> <coughs> Entonces, la diversión es una clave, la diversión es una clave de creatividad, es una clave de creación. So, uh, diversity, diversion is a key to creation, a key to manifest. Si nosotros estamos aquí, en este plano de conciencia, que es la creación misma, y estamos aquí para crear una nueva realidad, necesitamos usar las herramientas de la creación. Y la herramienta de la creación es la polaridad. Y la polaridad se manifiesta en dualidad. Y la dualidad es diversa. Y la diversa, la, diversidad se necesita sentir como diversión. So we have to remember that we are living in this reality and our goal is to create a new reality and the reality we are living in is about creation, manifesting, manifestation. So if we are here to create a new reality, we have to use the tools of this reality. And the truth of this reality is polarity, which is expressed in duality. And duality is diversity. So by using diversity, we have to understand that we need to get fun, to have diversion. Hmm? O sea que eso sería lo más importante emocionalmente a trabajarnos los que trabajamos el camino espiritual. El camino espiritual en la tierra es a través de la creación y la creación es polar y por lo tanto para que haya equilibrio en la polaridad se necesita el juego, la diversión, el reírse. So remember, this is important for the spiritual people. Even if we are spiritual thinking about up there, we are living here. And our goal in this reality is to work with the construction of a new reality in this reality. So this is why our goal is to work with the balancing of polarity. And polarity in this world is lived by duality. So we have to learn how to play with duality. And how do we play with, with duality? Through diversity. And how can we go through diversity? Getting fun. Por eso, por eso hay que recordar que los mayores maestros son aquellos que ven con los ojos de un niño, que está jugando con la realidad. So this is why we have to remember that the greatest master is the one that can see the reality with the eyes of a child playing with the reality. Hmm? Sí, así que mm, jueguen, no sé, hagan algo divertido, Mm, no se queden sentados en casa a ah, todo el rato. <laughs> hagan algo, hagan algo original. No sé, a alguno le gustará jugar un juego de mesa. Un poco pasado de moda igual, pero a lo mejor a alguno le gustará un juego de mesa, a otro le gustará una montaña rusa, eh, a otro simplemente hablar, reírse, yo qué sé. No, no, o sea, ya si tuviera que decir cómo divertirse, es porque ya la estamos cagando, lo estoy haciendo mal. <laughs> si yo ahora mismo tuviera que decirles qué es divertirse, <laughs> es porque estamos muy mal. <laughs> Tenemos que empezar de cero. so, um, so now my my advice would be for all of you to have fun. So um, how it is to get fun? I don't know. You sh you should know. I don't know. Um, for some of you, maybe is to play something, um, play something, uh, table game. I don't know. Um, that that would be a little bit boring too. But um, maybe I don't know, for someone is dancing, for someone is laughing with friends, for someone is, I don't know, whatever. Uh, but the, the, I, I think that the problem to, the, the problem would be if I have to explain to you what it is fun, what it is to get fun. So we are really bad. <laughs> we we are um, we are screwing it up. <laughs> so um, you have to figure out what is your way of getting fun. Um, so just look into it. Okay. Uh, okay. Um, Información del día de hoy. information for today. La vibración es view. The vibration is the, vibration is view. La afirmación es yo soy el legado de la madre divina. The statement for today is I am the legacy of the divine mother. El código del día es el color amarillo. La longitud de onda sigue subiendo con más intensidad. Solemos relacionar a este brillo con el del Sol, dando así una relación directa al chakra plexo solar. Aunque la verdad sea que esta baja frecuencia es solo visible desde nuestro mundo por la anulación del color de alta frecuencia azul en la atmósfera, por lo que hace que el color verdoso del Sol sea visto como amarillo. Sí, el color, el Sol en realidad se ve más verde que amarillo, pero nosotros lo vemos amarillo por la atmósfera. The code for today is the color yellow. The wavelength keeps, keeps increasing with more intensity. We tend to relate this glow with the sun, creating a direct relation with the solar plexus chakra, even though the truth is that, the low, that this low frequency is only visible in our world, world because the color blue of high frequency gets, gets cancelled in the atmosphere. What makes the green color of the sun to be perceived as yellow. So yes, the sun is green naturally. Well, you, you can see it better as green, but in the atmosphere, we start to perceive it as yellow. the, the, the light of the sun has all the colors, but the, most one is green. Yeah. Um, o sea, la luz del sol tiene todos los colores, obviamente porque es luz intensa, entonces se ve como blanco. Eh, pero la mayor cantidad de esa vibración es verde. Así que, sí. <laughs> Acá rompiendo con todas las rompiendo con todas las percepciones del mundo. Ahora sí, el sol, <laughs> el sol es verde. <coughs> so we are breaking all the beliefs of the of the world. <laughs> so so yes, even if uh, if we see it yellow, um, the, sun is is green. <laughs> so um bueno. Exacto, ahí. Un tema. Por eso, por eso, por eso las vegetaciones, las plantas normalmente son verdes, porque captan la, vibración directa del sol. Ah, no sé explicar cómo es el proceso. Una vez lo leí, ahora me olvidé, pero, pero búsquenlo y, en internet y, lo, y van a, le, mm, seguramente van a encontrar bien la explicación. Um, uh, once I, I, read this, but um, the reason how you can tell the sun is green is because of, of the of the plants. You can uh, you can read about it in internet, but the plants kind of absorb this right vibration of the frequency of the sun, so that's why uh, they they assimilate this in green. So I don't know exactly the process. I I read about it, I know about it, but I, I cannot explain it exactly. So um, you can read it online. <laughs> um, bueno, um, Vamos a la alineación entonces. So let's go to the alignment. Bien, nos sentamos cómodos. Sit comfortable. Cerramos los ojos. Close your eyes. Inspiro profundamente. Take a deep breath. Y recuerdo que me encuentro saboreando este pequeño trozo de pan entre una multitud observando al profeta. And I remember as I breathe that I am tasting this tiny piece of bread between a lot of people watching the Prophet. Reconozco la naturaleza que hay a mi alrededor, animales, plantas, las otras personas. I recognize the nature that I have around, the sightseeing, the animals, the people. Reconozco que el legado que trajo aquel mensajero, ahora vive en mí. Ahora es mi mensaje. I recognize that the legacy that this messenger has brought now lives also within me. The message is within me. Inspiro profundo. Y reconozco que es mi momento. Es mi tiempo de llevar este mensaje. Now, as you breathe, you recognize that this is your moment, that this is my moment to bring this message. Observo delante de mí un camino que me guía hacia un poblado. I observe in front of me a path that takes me to a village. Estoy volviendo a casa. I am coming back home. observo quiénes son mi familia, sin juzgar. Tal vez no los conozco hoy, tal vez son personas que no son de mi familia hoy, tal vez son mi familia. Pero les reconozco como aquella familia con la que me encuentro. y me tomo un momento para sentirla. In that village, I find myself with a family. And this family, maybe it's not the same family I have today. Or maybe it is, or maybe there are some different people. But I know it's my family. and I take a moment to feel how it feels to be with them. Les recuerdo comida, el alimento que han preparado. Les cuento el legado que he recibido. Les cuento que yo soy. I observe how I sit in circle with them, sharing food that they cooked. As I tell them the legacy that I received, I tell them that I am. les recuerdo, les cuento que así como la Madre Tierra nos da todo lo que somos, el Padre Cielo nos recuerda lo que soy. Y juntos son yo soy. I tell them that as the Mother Earth is giving us everything that we are now, the Father's skies is the one giving us what I am. And both together create the am ah, La tierra me crea a mí, el cielo crea el soy. The earth creates me and the skies creates am. Um, entonces, juntos inician la celebración. So together, they start the celebration. Observo cómo a mi alrededor, mi familia, mi pueblo, comienza una danza alrededor del fuego, donde todos bailan, ríen, celebran, se divierten en esta unión entre el cielo y la tierra. So I see how my family and the people from my village start to dance around the fire, celebrating, laughing, enjoying, having fun as they celebrate how the earth and heavens get together. Y sonrío y río al disfrutar de esta celebración que une al yo y al soy. And I laugh and smile as I enjoy is celebration that connects the I and the am. con ese instante de que en esta danza, celebración, risas y alegrías, estoy compartiendo mi legado, el legado de la tierra, de la madre y del Padre en el cielo. El de toda la creación. compartiéndolo, legándolo a mi familia, a los míos. As I see this celebration, I can recognize that I am giving this legacy to my family, to the mine, The legacy of the Holy Mother connect me with the Holy Father. The legacy of the entire creation. Y resuena, and I resound. yo soy el legado de la Madre Divina. I am the legacy of the Divine Mother. Yo soy el legado de la Madre Divina. I am the legacy of the Divine Mother. Yo soy el legado de la Madre Divina. I am the legacy of the Divine Mother. Y está Madre Divina, es la matriz de la creación que yo expando generación tras generación. And this Divine Mother is the divine matrix that I expand generation through generation. ese legado en mí. I see that legacy in me. Yo veo, yo veo, yo veo. I see, I see, I see. Llevo mis manos a mi corazón y sonrío I bring my hands to my heart and I smile. Todas las madres de la historia viven en mí. Todas las madres han dado a luz a los padres. Todos somos la gran familia. Every mother in history lives within me. Every mother had given life to the Father. So I am all the families. I am the great family. Inspiro profundo y llevo esta conciencia por todo mi cuerpo. Take a deep breath and bring all this consciousness all around your body. Acariciando, estirando, bostezando. Caressing, stretching and yawning. Gracias a todos por estar ahí y por ser parte de esta gran familia. Thank you everybody for being here and for being part of this great family. Que descansen. Hasta mañana. Rest. See you tomorrow.